Hello, nama saya Herman. Saya datang dari Singapura dan umur saya 23 tahun. Um, saya datang dari Singapura ke London uh, sekiranya untuk 6 bulan sahaja. Dan uh, apa yang saya rindu pasal Singapura adalah makanannya seperti nasi padang dan juga roti prata dan juga Milo. Itulah benda-benda yang saya sangat merindui di apabila saya di London. Dan saya tidak tahu dan saya sangat uh, saya sangat ingin mengada makanan ini apabila saya pulang lagi ke Singapura.